Señorías, seguramente a, despois a min convenceume o señor Núñez de que estamos todos completamente equivocados e ademais que somos francamente pois moi indignos de estar nesta Cámara. Non merecemos nin ser deputados nin nada. Porque a, a obra de Dios é a obra de Dios, entonces é a verdad revelada e quen está en posesión de realidade revelada pois estará sempre 500 mm, anos despois en contra da libre interpretación das Sagradas Escrituras. Estamos en Trento, e nas súas secuelas. Entón o que pasa simplemente que é un problema de apostolado eh, que por circunstancias extrañas pois desembocou nunha situación complicada, pero non querida. O señor Núñez, da mesma maneira que cando estudante de Dereito tentaba cantequizar a un dos principais dirixentes dos recén fundados comités abertos de facultade, nacionalistas, juveniles, eh, para que entrase no Opus Dei, hasta que o rapaz se fartou, pero ti non te enteras de quen son, cando eh, escoitas o que decimos, como podes crelo, Pois, anos despois, cando o segundo de bordo de Romai na Consellería de Sanidade Seica tentou facer o mesmo en plan misioneiro con capo das mafias do fume das fariña chamado Marcial Dorado. En ambos os dous casos diz que para servir a Deus, a súa obra e o seu partido de Alianza Popular e BP simplemente porque lera mal, interpretara mal a famosa obra de ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber quere que sigamos por aí e convertimos isto nunha farsa. Vostede, señor Núñez, hoxe demostrou que a súa soberbia non ten límites, que a súa capacidade de desprecio a todo o que non sexa o que a usted lle interese tampouco ten límites. Vostede acaba de facer con moitos de ustedes, non sei se a mantenta ou por simplemente por vasalaxe, aplaudindo cousas que me, me daría vergonza que algún compañeiro aplaudise, sí. Silencio, a min daríame vergoña que algún compañeiro meu aplaudise. Bueno, pois acaban de facer un exercicio de unha contribución fabulosa ao definitivo descrédito da Xunta, do Presidente e desta Cámara de Deputados. Ao seu descrédito. E, polo tanto, a indignación da xente do común é a que cada vez haxa máis xente que diga non nos representan e que entón que sexa a ciudadanía que teña que tomar as rendas da situación directamente, exercer a democracia directa e efectivamente facelos sair de aquí por vías democráticas, pero a democrática exercicio do poder polo povo non é só e exclusivamente votar. Bueno, un criminal non o é porque non fose condeado ou porque fose condeado. Un criminal é porque comete crimes inda que fiquen impunes. Non terxiverse vostede as cousas. Claro, claro, comete crimes. Comete crimes. E a persona con que ele se relacionou. E non fago xuízes de intención se as relacións chegaron a contubernos a buscar cartos, a pedir cartos para a Alianza Popular, para o PP ou para Romai Becaría, que era o señor dos cartos, co, co, claro, co señor Naseiro, despois co señor Crespo. Non me fagan entrar nese que é un culebrón e que me, me, me dá noxo, por eso non farei desas Señora Prado, chama a orde por primeira vez. Eh? Non me fagan falar determinadas cousas, eh? porque están sobramente sabidas. Non lle vou dicir á xente que é o que me importa a ciudadanía, non lle vou dicir o que xa sabe da maneira que vostedes, por moito que mintan, non van, de abandes, non van ganar máis. E cando estaba ocurrindo, a min o que me preocupa é que este un recital de que Cando nós pensamos que a ética debe ser o fundamento da política, a vostedes a ética importa e un nabo sempre que haxe objetivos políticos cumprir, custe o que... O fin justifica os medios, calcar medio. Igual que mataba a xente no 36 aos seus ancestros, ustedes farían o que fiese falta para manterse no poder. E iso é a violación dos máis elementais principios da ética democrática e as persoas da miña xeración que pasamos media vida pereciando contra aquelo, non podemos aturar... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Con una Silencio, por favor. Perdone, señor Beiras. Vostede é presidente da Xunta. Vostede ganó por maioría absoluta. As enquisas de Ferreiro din que vostede xa non gallaría agora. Por lo tanto, a legalidade aínda protexe porque non hai eleccións, pero vostede perdeu a legitimidade como pregou o seu goberno de corruptos que está en Mamoncoa e que o 85% dos cidadãos do seu fallón di que non vale para nada e que mesmo a maioría da militancia do Partido Popular di que diñan que irse de Vai a rematar. Que se lisquen todos, decían Argentina. E acabaron con aquela podrenia, do Menem, etc. Que se lisquen todos. E empezou un período novo, non perfecto pero dunha persona Remate, señor que parecía que non se podía esperar nada del, desconhecido Néstor Kirchner, por exemplo, e que resulta que tiña o coraxe, incluso o coraxe de facer algo que aquí vostedes non só non fan, sino ao contrario, poñer en marcha a perda de impunidade polos delitos dos das dictaduras militares anos 70 cando vostedes están obstruindo que ni siquiera se pode recuperar a memoria e historia de dignidade das víctimas do fascismo 36. Eses son vostedes. Só unha cousa, fora de tempo. Declaración para a dimisión de Alberto Núñez Feixó. É unha declaración asinada por cidadáns, e sobre todo cidadáns da comarca de Ousa, de Cambados, etc., que loitaron contra o que vostedes estaban conturbando Señor Beiras. Es esmorgas nocturnas como as esmorgas de la comarca. Silencio, por favor.